trabajo de los activistas el que empuja ¿cierto? los cambios legales, los cambios culturales y sociales también. Everybody knows that it's human rights, it is accepted. But when you are an LGBT human rights defender, you have an issue. Yo no podría desligarme totalmente del, del activismo. Para mí significa la oportunidad de poder plantear un problema para poder encontrar una solución. Communities like us we face trauma on regular basis we face threat to our life but they can't stop us for advocating for human rights but it can be a source of courage inspiration there's so much to do and so much things to correct and whatever you feel go out dress up and do what you have to do You will always need to fight for yourself. It will never, it will be not given to you. You will need to fight for it. النجاة اليومية هي نشاطي الحقيقي وهي نشاط المجتمع ده الحقيقي ودي حاجة لازم تتحط في عين الاعتبار. Вот хотелось бы вам донести, что мы занимаемся правами человека. Ни особенными правами, какими-то дополнительными. Les personnes LGBT demandent tout simplement l'équité. Nous ne devrions même pas avoir à nous battre pour des droits qui devraient être acquis través de la Declaración Universal des droits de l'homme. The liberty to be able to move freely, the liberty to be able to express freely, the liberty to be able to work freely. Yo creo que es importante alzar la voz por quienes no pueden hacerlo. Hay que alzar la voz, hay que organizarse, hay que denunciar, hay que demandar y nunca más callar. It's just a political will which we are lacking and this is all we want.